जाए कुछ जान पहचान की लागरी यार देखी थी तो इन्हें यार कटे टीवी सीरियल में अरे हाँ कटे रानू मंडल तो बने हेलो हो तेरी ही तेरी मेरी हो तेरी मेरी ही कहानी ये जद्दी आवे जद्दी मारू लड़े माँ के घर को लपड़ो घणो जोरदार है या के थका लड़ा नवरा नवरा नाटक कराया अतरी दादागिरी मत बताया कर आज मारा सब भाई लोग आए थे आज नीचे नीचे कहीं नीचे मैंने गेरी मुकुदार सोल सो रही बोल बोल आके गांव का नंदलाल जी नंदलाल जी करे तू नीचे ऊंचे बोल कहीं भेजो खराब है कहीं ओ ऐसे नंदिया देखिया मैं तो देखिया हाँ। वो तो देख रही मुझ नजर आयो थे पहले दूसरा भी देख गया अजी अच्छा, हां तो होशियार है दिखे आधा अशर नंदे नरे छाले भर रहा था तो। अरे दिमाग खराब मत कर दादागिरी मत बता जे मने नीचे रखो मुके बाबू राग में ली उन्हें करी बेजो खराब मत कर दादागिरी कम मत दब जा मुछड़ मैंने कह रही हां हाँ, तूने कह रही हो अरे मुंह कह रही हूं मान जा अरे मान जा तेरी मां का भोग हूँ तो कर मत लीजिए प्यार तेन कह रही हूँ अरे हार दो यार उन यार किने कह रही हो असली वो तेन अजी सुनो अजी हाँ। खाता लारा शादी कर हाँ। तो मारो कर्म फूट गया किसको फूट गया मारो अरे बेंडी था वो किस्मत खुल गयो न गया मारो किस्मत अबे मु करसान आदमी हूँ अपने कई काम में कूड़ा पे जानो खेत पे आनो घरे आनो कूड़े जानो इका अलावा कई काम को नहीं बल्ले बाहर ने पड़ी तो हिला पाड़ के दौड़ ना दो लेकिन तू पढ़िया लिखा कर सुना हाँ अगर मैं पढ़िया लिखा कर शादी कर लेती ने अच्छा नौकरी देवे क्यों अगर एक जगह देवे तो था घर की बात करवा लाग जाओ छोरा छोरिया ने कौन पढ़ावे हाँ अनी बात है थारी नौकरी तो वेती जयपुर जयपुर थारा घर वाला की वेती उदयपुर उदयपुर तो था मलबा का ही फोड़ा पड़ता और था पढ़े लिखे आगे छुट्टी किसे दिन रे संडे के दिन संडे के दिन यहाँ के छुट्टी रहे अब घना दिन वे गया यहाँ को घर वालों घबरा रही हो आज तो घरे साला छोरा साफ रहा मेला अब वो रवन्ना वेबा की करे विका ऊपर कोई हेड मार साहब है और मैंने रोक देगा आज घर पे नहीं जाना ऑफिस का काम कर मान लो फिर अगला संडे अगला संडे और अगला संडे रवना बेबा की करें कहते आज तो मेरी बच्ची का जन्मदिन है तो फंसे फिर अगला संडे फिर अगला संडे और अगला संडे रवना भी और गेला में गाड़ी को टायर फाट गयो तो फंसे फिर अगले संडे फंसे यूं नहीं हुए क्यों कहा गाड़ी ने तो दिन मिल रही हो संडे हाँ अन वो जो करे टाइम पे नहीं आवे तो बच्चे दूसरा का हंडे अनिवार्य है तारो किस्मत खुल गयो और मारी बात सिटी की लुगाई ने कपड़ा पहनते ही याद नहीं है भाई साहब ये कहीं पहने पेटी कोट और पेटी कोट खुली दो मीटर को आवे बापड़ी गावड़ा की लुगाई ने पहरे तो वे तो यूं चले कहा पग लंबा वे ही नहीं सके गुंजाइश सही को नहीं अनी पंद्रह मीटर को लेना हो अच्छा और थने ध्यान अगर ये पंद्रह मीटर को गाद रो हाँ। अगर गर्मी का मौसम हो अच्छा अगर सो लाग दो हाँ, हाँ। तो ये दस मीटर का फेटिया ने पहरे में किसान चालू पेंडी नहीं का उपयोगी याद नहीं है कही है दस मीटर को मान लो अपा कटी मेहमानदारी में पड़ा गया हाँ ओडबा बिचा बगा खत्म हो गया हाँ तो अर्जेंट में कटे कबाड़ा कटू कबाड़ा बटे के गोदड़ा पड़िया नहीं तो पांच मीटर ने आगू बिचा लो हाँ पांच मीटर ने पाछू ओढ़ लो पाचरी काम करो भाई पाछे अपने कहीं लेना दोनों आगे ध्यान रखो नहीं पाछे पहले धाड़ो पड़ो नहीं अपने कहीं मतलब अच्छा है और मान लो काकड़ में चाल रहा बारिश को मौसम है हाँ। बरका की घुसबा की जगह को नहीं हाँ अर्जेंट में कटे जाओ कटे जाओ तो गागरा का ऊपरी ऊपर गांठ लगा लो હા અને યુ કરન ઉપર है યો ગઈ तो पाँच दस मिनट बचाओ वे जा अच्छा। और अपा करसान आदमी में अपने खेती बाड़ी का लपड़ा હા मान लो खेत में परा गया साग सब्जी तोड़न लानी હા अब थैलो नहीं लग गया तो किमे तोड़न लावा કિમે તોડા आणि घाघरा ने उकड़ोस लो યો ગઈ आणि तोड़ तोड़न કઈ तोड़ तोड़न कहीं भी ना को जा रही था ना कहीं दिक्कत आ रही अच्छा काम को है कोनी आज है आणि વાત थारो किस्मत खुल गयो और मारी बात सुन ले हाँ तू कटी मने लोकल आदमी समझ रही वेला अरे नौकरी भानु मारी नौकरी लागी पचास हजार रूपए की तनखा दो नंबर को का चोरी वोरी करता होएगा तेरे बोल को दूसरों कर जाए नेटे तो बाटेड़ा मन्ने ठंडे ठंडे फेरी सुबह पहली चोरी नहीं करूँ बॉम्ब उठाता हूँ बॉम्ब आज कैसा बॉम्ब उठाओ तो आज नीचे रख बॉम्ब बॉम्ब की करीब पकड़ाई गई आज फिर भी कैसा बॉम्ब उठाओ बहुत खतरा को काम है जो मशीन बम निकालियो तुरंत नहीं उठाओ तो बम तावड़ा में पड़ियो पड़ियो हुक के अच्छा बम तो लोड पे जावे है यदि एक से बम में बहुत खतरा को काम है नियम जी नहीं जैसे बाणु मशीना काम कर रही अच्छा मशीना काम कर रही चौबीस घंटा चले मशीना चौबीस घंटा तू जो लाखों रुपए को घाटो पर जा जैसे बाणु मशीना काम कर रही बाणु बम बन रहा है अच्छा बम बन रहा है और तो शाम को बदली तो हाँ। बाणु काम चाल रही हो कई मशीना में बम बन रहा अच्छा बम बन रहा है अरे माल मिक्सिंग ले रही हो और जो चार बजे बम निकल को चालू ऑटोमेटिक कैसा बम और मशीन ऑटोमेटिक उठेगा चार बेड़ा वाली भैया चार ही से बाकी दो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अच्छा और पानी को डब्बो लेन गांव बहाने स्पीड पकड़ेगा पेट्रोल पेट्रोल को नहीं रेडिएटर गर्म रहा गड्डी बाद लग जाए तो पानी साड़ना पड़े मशीन ना भपक जा थूक जा रही बहुत खतरा को काम है अच्छा और अपनी परमानेंट जगह पे बम निकालेगा और इनमें कहीं एक बम बम की साइज फिक्स नहीं क्यों मशीन का ऊपर है अच्छा मशीन का ऊपर है कोई बम लंबो ही निकल जा कोई कोई समोसा अलग अलग है ये मशीन आप पुरानी है मतलब जैसी मशीन वैसे बम अच्छा जैसी मशीन वैसे बम मान लो छोटी मशीन है तो हो ग्राम दो सौ ग्राम हाँ मोटी मशीन है तो आधा किलो पूर्ण किलो अच्छा और कोई कोई ओवरलोड मशीन है तो ढाई ढाई तीन तीन किलो भी पार कर दे ये मशीन अच्छी है और हूँ हाँ मान लो कोई मशीन में अचानक वायरिंग मिस्टेक आ जाए तो कसो माल भी फेंक दे पक्की गारंटी को नहीं ये मशीन पुरानी पुरानी के नियम जी नहीं कभी रेल में बैठी दो अलमारियां देखी देखी वो अलमारिया में दो दो पगलिया मंडिया तक देखिया देखिया वह पगलिया की साफ सफाई गई इस पर हूं तो जो करे तो पैसो खोकोड़ो खा रही है अच्छा जदी अच्छा, और डांसर कलाकार रामू जी मंच पर आ जाए दो मिनट के लिए और सया जी भी यही रुके हाँ रामू जी हाँ जो भी तैयार हो डांसर एक बार मंच पर आ जाए देखो मनी भी आंजू मैया ने घना दिन में गया मारे पैसा वसूल कर दू आयो तो कोई कदी और कर दू कॉमेडी अंजू मैया में देखा <clears throat> ओ मेरी रब ने बना दी जोड़ी मारे पाछे गनकड़ी दो दूर ठाई तो बटको पर लेती रे <clears throat> ओ तेरी आंखिया का ये काजल ओ कर आप तैयार है एक बार मंच पर आ जाए तुरंत प्रभाव से <clears throat> दो मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाए नहीं तो तीसरे मिनट में मैं भी अंदर आ रहा हूँ मुंह बाहर ने कहीं करूँ यार <clears throat> सुनो ना संग मर मर थन्नी कह रही हूँ लंबो हाथ आगे कह रही हूँ या देख रही हूँ मैंने कह रही हूँ दिखे <laughs> यारा ओ यारा तेरे पिताजी ने मारा बिन तेरे हम कैसे जिए अब तो मरना हमारा यारा ओ यारा तेरे पिताजी ने I am disco dancer Anand आ गया देखा मनी ब्याजू मिलिया ने घना दिन में गया ब्याजू मिलिया वा जी का घर में पांडू हिला पार था ये यो जी को मकान है नयो बनाए दिखे आ हा हा हा कई हरी हरी सूटी बा में ली बगीचो सब अटेकाटी है मकान ही जोरदार है ओहो फुलड़े फुलड़ा लगा मिलिया ये हमारी सी को जाइजे दो को मत दीजे नितर लटक ला अरे नहीं लटक जाऊं ऐसो गई कौन अरे बयान जी ओ बयान जी दूर दूर दूर दूर कटी कलरों चक्कर में पड़ी है देखिए काबर तीत रहो गंडक भेज के ओ बयान जी एक छोरी जाए जाए गंडा न ताड़िया आप लोग हो महीने बाता मेरी कोई कोई मेहमान हिला पा रही हो जिन्हों मटिया ना परी सोपर ना ये तो मुठे कोई नहीं कहूं डॉक्टर ने जियो तो को अपने तो ओ बयान जी अरे जाई जावा लट पड़ी अपना कमरा में जो वन देना छोड़ दी गुलाब जामुन रसगुल्ला तो मंगाऊ भी मती बगाड़ो वेला मीठा का बात भी नहीं तो किया तक शुगर है मारे तो ओ बयान जी अरे कुण बसवाड़ कर रहा है अरे बछड़ो जो तो कुआड़ खोलो सजी नजर आओ महीने के लेकिन कुमारी चेन वाला अब आ क्यों आजकल अरे वाह बिहार जी आज हाँ जी पहचानियो नहीं कौन होता भूल गया कहीं भूल गया गए साल अपा बाटेड़ा बस स्टैंड पे मिल गया अच्छा था उबा उबा क्रीम रोल चूस रहे हन हाँ, मु उबो उबो ममरू दिखा रही हो मैं तो कोई पहचानी नहीं पहचानियो नहीं अरे का झूठ बोल रही है बिहार जी पचे था पांच को सिक्को फेंकियो और था मैंने मौसम को इनमें था ने केड़ा बाटेड़ा બિહારીઓ બાટેડામાં કેળા કો લોન કોણ ઉઠા લીધું અરે બ્યાજી મને નહીં પહેચાન્યો આજી ને પહેચાન્યા કા झूठ बोल रही है फसे आपा दू कालका माता का मेला में गया हाँ। और आपा दू डॉलर में इंडिया था ऊपर ली पालकी में मुनी इसली में हाँ। अन के डॉलर सा ली घड़ी था ऊपर घड़ी मुंह नीचे घड़ी मुंह नीचे घड़ी था ऊपर हर दान नीचे रियो एक ही दान ऊपर लपाने नहीं आयो आज ने पहचाने नहीं पहचाने नहीं अरे ब्याज पसे मैं थाने हपना वाली बात बताई कैसे अपा दू बादला मुदरिया था टीनो आर्यन मोटिनो आर्यो का कड़ाव में मुंह पड़ियो गोबर की रोड़ी में हाँ। पसे मनी बाहर ने काटियो थानी बाहर ने काटिया हाँ। और था के मले सेठरी जो तो मुंह साटियो और मारे गोबर सेठरी जो था साटिया ये गोबर अरे अपने अपने की बात है अपने किन्ने कह रहे हो गोबर की अपन के असली में थोड़ी कामा गई मने के ध्यान बोला गणा ओ बिहार जी एक बात पूछो इसको मतलब आज भी पहचान में नहीं आयो आज भी पहचान यार बिहार जी तो कौन है मोटी मुछिया जो समझ में नहीं आ रही अरे बयान जी वो तो वो इस पुराना मॉडल नन्यानवे एक सौ चार फोर्ड ट्रैक्टर हाँ नाम बता दो आज हमारा बीच यो गई है देखियो जान पहचान निकल गई अब कई दिक्कत है यार जान पहचान निकल गई जो बाद में करोगे घना तो तेनो मैया हो जो आज छेटूंगी मन से को अपने कई राम राम कर लेवा अपने जो अपना मन में कई गलत बेन jadi digi terjemahan gya ta bihan ji bola bana ho acha ha te to ganai shana ho kau bihan ji ek और थरी की बातें बात हम भूल गया कौ पर बेजी नजर नहीं आ रही Haji મારા લાયા પપ્પા યાને કે ભાઈબંધ યે મારા ભાઈબંધ હે મારા બેટા જીમ ગયા મારા ફોન ભી નહીં કીધો કઈ વાત નહીં જીમ્યા થા પણ બાજા મુય સુડા પડી રોણો પેડી minha mulher, tudo que vai, né? Pode कई हाल चाल है तू आज ही थी या बोले गोरे थारी के मारो नसीब फूटे तो को गलत जगह बैठ गयो या गुंगी है गुंगी ओ कहीं नहीं देखा वहां भगवान का सहारा पे चाल नो पड़े यो मरियो जी की तो मैंने कदी की नहीं मु थारा हिसाब मु पास आयो आज दिनदार अच्छा। जी जीवियो दिनदारी और कई हाल चाल है कई फोन वोन ही नहीं करी आजकल तू तो फोन दे लगी थे बेनिया की तो ने संग तो सबके लाओ बे मुझे तो बेच मा फोन लाओ तो पांच फोन लेना क्यों कहाँ प्रचार थोड़ी करनो तो पर जो ही पंद्रह पंद्रह हजार वाला सही अरे मुगई के जो बे जगह बेच रोड पे इस रिया मुझे तो कहीं दिक्कत ही कोई कहे तू नंबर की किका दिया है हमारा फोन लगू थारे न क्या वे जिस नंबर से बात करना चाहते हो वो दूसरी जगह में व्यस्त है तू करने व्यस्त चाहे अणियो पकड़ी तन ध्यान कोन गई शादी होयोड़ी काट में गयो ओ शादी बीत तो की जे यू कोई में कह दी कहते फोन लगान बात तो कर सकावो <laughs> मु ऐसो कोई गलत हो समती वा देखो मु बहुत धार्मिक आदमी हूं यो एक घंटो ही ना छोड़े या घर वाला इका लारी रेवे हां तो दीदी कई मतलब है ગેવો તો ભલે બોલાલું ને બોલાણું મારે કે માર થોડી ઘણી વિને બોલાણ कहीं कोने जी बोलो भटक गया कहीं प्रॉब्लम नहीं है एक बात बताओ कहो देखो तुम हाथ बताजो वो थारी दिन रे बाटी बनावे एक ही किला की कोई हाथ गणो लोड में आयो यो या हाथ मेहनत का है मोर बेटी असी जो सोया वेवा लाग जा तो गोरे आको जिम्मे रोटियां खावे घी दूध यो हमारी भैया कोई हाथ मन तो दर्पणी लाग रही है ये ये ऐसी छोरिया वे तो जरूर भारत ने आगे पहुंचा जब बॉडी दे गई तो तो या कहीं दिख रही था छोरी ना दिख रही था अरे है तो ये छोरी है तो कहीं दिख रही था मन तो मुंह तो दे रही था तो छोरा दिखे और मौत की टेम को और मुंह देखियो मौत की वो बंदोली काटवा के चक्कर में वो यो भाई ભૂષણ બેવાણ મે બેટા ને લઈ જાવ જો હું દેજો બંદોળી કાઢી રહ્યા થાકે બેવાણ નિકાલ રહ્યા કે એટલે તો મોં તો યોડી ઈકો બેવાણ નિકાલ રહ્યા તા તો જદી કોઈ ઠંડલ લઈ ગયા હે ऐसा नाचता जावे गई अरे दानी मोहत ही दानी मोहत बाकी तो कोई नाचे आगे नाचता હોય ગટે માગે તો ઘણા નાચામાં તો ભજન ગાવા આનંદ લેવા આહા કિશન આમ તો બોફરો ગયો તો જગા એ મારો જીવ ગભરાઈ મને એટલે કરવા દો મારા છોરી ગપડે મત નંબર દીજે વા હું આરી નંબર તમારા જ્યાંથી કદે દેમ તા ગણો ખબર પી બગી એક તો થા ઉલટા ગણા હું જો યાર હું હુદી કુન બ્યાંજી થાને ધ્યાન હે પેલી મારા બેજી જિંદા હાજતી હું થાકા ઘરે મલબાન કતરો આતો 50 પણ આ બેની હું મારા લારી ગણો ફોટો વ્યો બેજી બગાડા બ્યાંજી સાને ઓ ગઈ બેતો થાકા વાળી બ્યાંજી મરગી મને રોડ રોડ ગો કરી ગઈ કિસાન મરી शाम को तो उसी इटे बाटेड़ा में जो पूजा ज्यादा ठपका आएगी जो फाट की पड़ दी ठंडी पुड़े खिला दी पूजा गरम ही जो और पल्लो खा की बियान से घणो खोटो हो अच्छा पण मारे एक चक्कर पड़ गयो काई जदी जदी धागा बियान जी को ना मिलो जदी जदी मारा पेट में हब को चले कसन चले घणी खोटी बीमारी लगी हो अरे कैसी बीमारी जदी जदी देखो मारी आज्ञा में कतरा आंसू आ रही एक ही आंसू ना आ रहे जो अड्डा पटकू तो दरिया आली नहीं वे वो तो पासा महीने ना आगरी अच्छा ज्ञान जी एक बात पूछूं हाँ। मैंने ध्यान पहले था घर मलबा ने कतरो आतो कतरा बाल को पचास गान आता था पण अबे मलबा नहीं क्यों आजकल जमानो अलग है थारे क्या रंडवन मुरे क्यों रंडी अर कोनी मुरे क्यों रंडवन थारे क्या रंडी रंड हां अबे मान लो थागा घर मलबा ना हो एक दाना हो दो दाना हो घड़ी घड़ी में जो चक्कर काटू हां तो गांव की लुगाई मनक सब बेम करे अपनो कही कहवे ये हम पे भी करे अपना बात है क्या ये कर के बे ये आनी डांडी डांड को दस महीना दे जो डांड पचास चक्कर काट गांव का बेम करे गांव का सब बेम करे अपन आज गांव का बेम करे तो खूब करो ये ये जी मुया को अरे गांव का बेम करे तो जेके जमियत का ए जमियत कई कई जमियत का जेके रिश्तेदारी में जेडी जामा वो हां जदी मारी बात सुनो हां कणी चीज को होश नहीं करनो बयान जी या छोरा छोरा ने बेजी मर गया तो कई बात नहीं अच्छा छोरा छोरा ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ जी तो- बात तो महंगी बनी टोटल खर्चो को मारा पे खर्चो कई ना के किमे पढ़ा रिया था मैं स्कूल में स्कूल में नहीं आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी में कई खर्चों को नहीं फुलिया खाओ मस्त करो <laughs> कहीं चीज को होश नहीं करना और थाने एक बात बता दू थाने ध्यान आप छोटा छोटा था हाँ पुरानी बातें याद है अजी नहीं था तो हाड़ा तीन साल का मुंह हो पुना चार साल को हाँ और बच्चे था तो ये प्रोग्राम करा रही अध्यक्ष साहब जहाँ की लेना था शराबन हाँ और मुँह मुंगाना जगदीश जी वैष्णव को बाडो लेना तो शराबन अजी लो भोरिया पाटा ने जो खांदा पी ठंडे ले जा अच्छा और पसे आपा कांकड़ में खेल खेलता काई को कबूतरा कबूतरी को पहचान खेलता था तो बनता कबूतरी मुंह तो कबूतर हां था बैठता थाड़ा में मुंह तो ठाणा पे और पसे था बोलता पहचान बोलती पहचान बोलता गुडरको गुडरको गुडरको था बोलता गुडरको गुडरको नो ऊपर तावड़ा की लाई मुंह करतो कबत करूं कबत करूं कबत करूं बचपन की बात है और एक बार जयकार लगाए बोल जगदम्बे मात की और आप सभी विराजमान रहे बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियों का कार्यक्रम भी है और भैरू जी का भाव भी आपके